Kaixo denoi, jongurutz maiz hartola naiz. Mila beratzion da berrogeita mar urtean sortu nintzen etxarriaran atzen. Irurogeita sortzi urte ditut eta abenduaren hogeita maikan irurogeita beratzi beteko ditut. Karrikestu kalean bizi nintzen, apotien etxea bezala ezagutzen zen gure etxea. Karrikestu elkartenen pare-parean dagoen etxetako bat da. sortzia nahi arreba ginen, eta ni gaztena naiz. Nire gaztaroko urteak frankismoaren gairirik beltzenean pasatu nituen. Euskal nortasunaren ukazioa eta eskasi ekonomikoak markatzen zuten urte haietan gure herriko eguneroko bizitza. Hala ere, Euskal Herriko luze zabalean jendia mugitzen hasi zen herria frankismoaren amezgaiztotik esnatzen hasi zen. Represio bortitzenarekin erantzun zuen frankismoak Euskal Herrian ematen ari zen berpizkoen dugu. Poliziek edozin manifestazioen kontra zuten. Atxiloketak eta torturak eguneroko gia ziren. Gutako asko bezala Gipuzkora lanera joan zen Antonio Goinigoa etxarrere hil zen mila beratzen urtean jasotako torturen ondorioz. Euskal Herrian piztutako borrokak frankismoa atakean zailan jarri zuen. Nik hogeitala urte nituen frankoean nintzen. Baina frankismoa ez zen amaitu indarrez inposatu nahi izan zuten erregimenaren jarraipena, Frankoren eriotzaren segidan etorri zen errepresiolatua, izugarria izan zen. Polizian ere bila ere bazaibila jakin nuenean, ies egin nuen. Mila beratzen hundire goita mezortziko urtarrilaren amirua zen. Jon eh, txikitatik, aurtzarotik, eh, daka eskuineko begien ambliopia. Ezaguno da, ojo bago bezala. E, horrek esan nahi da, eskuineko begi horrek ez daula garatu ikusmen gaitasun fin bat. Beti ikusi dau beste begiek, baino, baino gutxi jo. Duen, ba, azkerreko begiek hartzen dau garrantzi gehiago, azkenien biak e, ikusten dena, ikusten dago ezkerreko begiai e, esker. Bestalde batetik, garatu da hau e, diabetesan ondorioz, e, retinopatia diabetikoa. Hau da gaitz garrantzitsu bat, kalte bilak sortzen zuena, begian retinan. Retina da begian barruko aldien don e, kapa importantena, esan dezakegu. Eta beti esaten dut, e, adibide berdina ematen dut jendiai ulertzeko dala, bat telebizioan pantalla bezala telebistan pantalla da garrantzitsu gena telebista ikusteko ordu Eta jozin failo pantalla hortan, ja, eh, pues, dugu ongi ikus be, o arrastot balin batka, o jozin gauze balin bakar. Begile da globo bat bezala, eta mm, globo hori do eh, likido garden batez beteta. Eh, morragia bat ematen da retinan, begile parnetik dakan likidue, metatu detxek erretinan azpilen. Eta hori gertatzen da retina laskatu jen da eta orduan retinala askatzen danien, hori ezpada momentu behen zirugia batekin e, bihar bezala berriz itxasten, ba, galtzen da e, ikusmenaren eremu konkretu betzu ja galtzen hasten hasten ga. Hau ja adinari lotu be izaten da beste gaitz bat da ere degenerazio makulara daka de eta degenerazio makulara daka ezkerreko begien. E, eh, degenerazio makularra retina debei kaltetzen da bile retinan makulan. Makula da retinan erdien don eremu bat, eta da, retinan eremurik garrantzitsuena. Ze da, gure ikusmen zentrala eta fine ematen den eremua. Ruben hor kaltetzen bada zerbait, ba, galtzen dugu gure ikusmen zatirik garrantzitsuena. E, jo gurutzen kasu ben, berak daka ezea. Ezeak esan nahi dau, hortaz e, aparte, e, ba hori, e, gaixotasuna aurrerago fatendala dela eta azkarrago, eta hor sortzen diela debei e, odolbaso berriek, ez oikoak dien odolbaso berriek eta haulek, eta debei hemorragiak e, urraitzen diela bi emakulan. Eta du emakulan hemorragiak sortzen dienien, jastenga e, eh, ikusmen galera hondilek uraitzen, esan dezakegu oso garbi eremuri garrantzitsu duena afektatuta dakala dela erdikoa. Erdiko aldien, berak ez daka gaitasune, e, fijetu alizeteko pertsona baten aurpeien, e, irakurtzeko, idazteko. Ezin dau, zagati ezin dau. Erdi, biak ez dago ikusten. Bakarrik ikusiko dago, albotatik, eta depende eta retinopatia diabetikoak ze puntutaraino afektatu duen. Nik zuri aurpeire behiretzen duzutenien, zuri aurpeile ikusten duzut, behi ikusten dute behi hemen inguruen dakaten guzio. Osa dakagu, e, eh, ba, guai ez nahizko guatzen ze karadua dian, behi egual dakagu egun eh, da lauro gehi gradutako eh, ikusmen e, eremu bat. Ba, berak erdikoe hori daka galduta. E, jendiai normalien kostatzen daki jo desberdintzia zeinekin don. Ezaguna dan pertsona bat, urbildu arte eta berakin hitzein arte eta abotza entzun arte normalien ez dakibia zeinekin dauden eta gero pos entretenitzeko hori idatzi, ezin ezko da, zegati azkenien ez tebi ikusten boligrafoen ondakabien, lerroek zuzen eramaten, eh, ez di inoiz era bat itxu geldituko hor degenerazio makularra baten gati, behi eh, mm, eh, soa ere mugarrantzitsuena galtzen debio. Bai, ongurutzek azka, bos hori, diabetesa, eta diabetesak zuzerien erretinopatia diabetikoa sortu do, eta oso lotura zuzena daka eta bueno ez eztie oso eztie bat ere lagunkarriek ez tare daka la hipertensio arteriala eta hiperkolesterolemia. Zei dazkan begiko gaitzetan, e, bori, e, dieta oso garrantzitsu da e, bori, odol, odolien e, azukre nivela ongi kontrolatuta ian eta, eta koipiek alde bat jauztia. Degenerazio makularan kasu ben oso garrantzitsu beda vitamina asko gatie e, eta koipiek alde, alde bat jauztia. Hemen kasu bontan ikusita eta ze gauze dazkan, juntetu azke okerrenetakoek, e, esan dezakegu mm, zoritxarrez gaitza batzundako ez dola betorreko magikorik. gurutzen gana jatera behinen, eh, bueno, ba, joan gurutza txilotu zebinen, e, eh, beratzi urte terdi jabaten zituen erriki kanpoa, eta erreiak inarremana neko galdu izakan, eta asira iten oso bisite gutxi izazkalako. Eh, txilotu zabienien, e, berroita ma sei urte zazkan. Hiru gartzeletatik pasatua Frantziar estatu ben, asiran Parisan, lasanten, handik e, Saint-Morea, jaman zebien, eta guai lan emezan edo. Gurutzi gaixotasunek e, eragiten dobina gartzelien da, ba, zaintza bereziek birtula, eta, eta zaintza bereziek gartzel beti bermatzie eh, ez da. Gartzel batien osasun baldintzek eh, ez die, pues, bueno, eta e, oso oso larri hilzorien ez balin bado norbeit, ba, ez tobiak eta berezik egin, ez. Egin astu ikatu dozki gaixotasun guzti joik, ba, e, nabarmen kaltetzen dobie e, eh, bizi baldintze gartzelien. Zengatik, ba, gehienak e, biztai eragiten dobie, biztai eragiten du, larrin eh, goi dela urteato gertatu zakion, e, retina ezkerreko beginen jauzi zakion, eta ikusmen arazo larriek sortu zazkion horrekin. Irakurtzeko zeltasunek, zeltasunek baino eh, ezin irakurri, ezin idatzi, Eta horrekin, ba, betako gartzelien oso garrantzitsu be izen duan alendaziko gunetik, ba, kanpoko jendiekin harremana komunikazioa galtzea galdu egin dau. E, jogurut da pertsonat, presoat, e, gutun guztiek, jasotzen txuben gutun guztiek, banan-banan, iristen dazkion bezala gordetzen txu ordenean, eta denak, denak erantzun izen dutxu goidala urte bat arte eta horrek e, bueno, ba, dako dakan garrantziekin, ba, erreman hori kalikin galdu hau eta ba, galera nabarmen bat da, erri jakin erremana galdu izakan, a, ba, kasi, eta gutun bidez, ba, erriko jende asko ez dautu hau, herriko laun askokin berreskuratu zen komunikazioa, behar guai behar, e, eten da komunikazio behar e, kaliekin. Gio badazka e, beste gaitz betzu begien ikusmenakin zer ikusi edakenak, ba hori, ba, ba, ba, gertutik, irrutitik e, ikusteko denetatik dazka arazuek, eta eta gartzelien ba, ba, e, ordu asko amazazpi ordu egiten txu be eta gauzo nik ez horrekin. Bera da lehen daziko interesatu be e, eta e, bueno, ba, behar gaixotasun horiek modu egokita duinen eh, kalien e, bermatzeko. Esan birra do, e, kago, eta ez dala bat egokile. Hospitalia atiatzen da behin aldiero, eskuburdinek jartzen dozki jo bie, eskuburdinek gerriko lotuta, eta hankak debei eskuburdinek eskuburdinek katiekin lotuta. Pelikuletan bezala, baina gaur egun olako, olako egiten dugu bizitza den nontan, e, frantziar estatue. Ez daka ez daka erosotasunik, eta meiku edo behi e, egoera bortitz betien do. Nogurutze e, oso oso oso eskertuta do berangatik egiten egiten nahi e, ekimen honekin, kale egiten egan nien jerroi lan hori, e, oso oso positiboki baloratzen dau, bi errezko edala ikusten dau eta oso oso eskertu idu jendik egin nahi den guztiak. Bia gaur egun animoso do, e, eh, indartxu, kirol asko egin dau, idu sortzi urte dazka, amabi urte baten jugartzelien, berroita bat urte pasa erretik kanpoa, behi tinko, zutik do, eta bube, vamos, e, eh, guai dala, bueno, berroi urte zakan bezin e, eh, e, eh, komprometituik. bizitzek eh, ditu hainbat eh, gaixotasunak eta berak eh, bizi duen arriskua osasuna mailan da edozein momentuan dituen gaitzekin edo momentuan larritzen ahal dela eta edo momentuan gerta daitekela e, urgentziaz atera beharra e, eta kasu hortan karzelak ostopo bat bihurtzen da zenta urgentziazko gauzak karzelan ba, ez dira tratatzen, kanpoan tratatzen diren e, epe e, labur berdinarekin. Perzela da stresa, eta stresa beti eragintxarra du e, gaixotasun guzientza. E, bera espainiaratu arte, ezin dugu jakin, zehazki zer dagoen e, sumari e, bere abokatuak, angoak, ezin dute konsultatu sumari horretan. Gaur ikun, itxizaie askoal preso gehiengoari, e, askatasuna eskatzeko aukera. Ia ikusten alden e, jongurutz epemotzean kalean egia esateko e, aski zeila da. Zeila da, zenta hori guztia horrendik e, badago e, argitzeko. Zeila da, zeila da, zeila da. Gaur egun lortzea didez kondena eren suspentzioa preso batentzat. entzat. Edegitek ortean ditugun epeileak dira desastre hutsak fixarxe Haien eh, arazun duak dira erabat politikoak, baina beste, beste eh, denbora batekoak. Eh? Ez dute eh, logiziela, ez dute batere aldatu. 2008-etik lortu ditugun balintzapeko askatasun guzii elegitea jarri da, eta sistematikoki guzti guzti guztiak mukatuak izan dira e, apelan. Gizartearen babesa berme bat da zurentzako, eta preso hori ateratzen bada, inguratua izango da, eta inguratua baldin bada ba ez du e, hori, e, aukera izango du ondu sendatzeko, eta zuk susmatzen dituzun e, guztiak ez dira gertatuko. Eta orduan da e, gure aferetan beti izan da importantea, baina berdin gaur egungo eh, egoeran orainik gehiago. E, hemengo egora politikoa ez da iristen Parisera. Ez dute gulartzen, ezaltzen dugu, baina kostatzen zaie. Orduan, segitu behar da, segitu eta segitu eta segitu, erakutsiz hemen ba, gizarte gehiengoak nahi dituela e, preso gaixoak etxean eta presoak ere e, balintzapeko askatasunetan eta presoak etxean eskatu genuen kondenen konputua, eta uh, geizki idatzi dute erabakia, horren inguruko erabakia. Orduan, epaitu zuten azken alian, eh, presidentak esan zuen bere erabakia eman zuenean, eh, ba, konputua onartzen dizugu, parzialki, eta azkenean zure kondena ogoi urtetan gelitzen da. E, eta orduan argi gelitu zen, prentsan elkorrean agertu zen, e, gazetari hor zegoelako. Hortetan gelitzen zela ekondena. Eta azkenean gezki idatzi dute erabakia, eta idatzen duten, idatzi duten moduan, ogoita sei urtetan gelitzen zela ekondena. Eta orduan egin ditut e, behar ziren errekursu guztiak, e, fiskala bon, izan da hortetako prozedura, eta azkenan duela guti izan dugu eh, erabakia eta ezetz. Ani hasi nintzen, bueno, nik eh, lehendaziko aldiz, ospitalea amazu bitenien, izen duzan, 2000 garren urtien. Ordu nasi nintzen, ba, odol jarri joekin, odol atzetik odol eta, bueno, eraman induten ospitalea, eta nesan zibeten, nakala, una protitis moderadamente aktiba. Eta tratamendu beharri ninduten, antibiotiko, bi hastez edo horrela, eta harrekin espetxera. Han, Nendu nintzen tratamen nun beke hasieran obeki, obeki, obeki, eta handi bi irulia beteta, sin nintzen berri ze, odola galtzen, nagaltzen, nagaltzen, tarte horretan, tarte horretan, espetxaldak izan du genuen, eh, Zaragozako espetxe zarretik, zuerako espetxia. Eta han, ba, jarri zen unberdin, odola galtzen, odola galtzen, eta ja mediku berri bezon. Harri hotxeiten zuen, el doktor muertez, hueskatik etorrita. Tarren gana juten nintzen, ia egunero, egunero, egunero, tarrek esan zuten, ba, e, nakala hemorroides, Nire esaten honu ez ospitaleko txostenetan da, zehagartzen zan, ba, ez ez, eta ez eta hola botan itxu, ba, hilabetiek, hilabetiek, eta hilabetiek. Eta ja, bi mili eta bien, ja, ba, ja, odola galtzen nuen alde gozitetik, geizki, geizki, geizki, eta ja, neiko larri eraman iduten ospitalea. Ara eraman, eta janakan estelo dile erabat ustelbik. Egan erabat uste, eta hasi izan, handen hasi izan. Impotentzi batekin, bortxatuta bezala. Bortxatuta, ez da gazu ez intimidedik, ez da gazu ezer. Eta medikuak ere, ba, alde gozita behiretzen dute, eta e, mediku behar nahi duna da, alden azkarrena, hortik aleitxe. Hati, hane paziente bat, e, e, txakurre singuratuta, ba, eta Euskal Herritik kanpo, okerro. Psikologikoki buketzen duzu oso oso izki eta psikologikoki hori oso arriskutsu be da eta eraman zaitzake ozin gauzeitia. Ati burutik pasatzen dazkizu denetatik. Gauz pila, tau, beste, eta eskerrak atzetik dituzun kidiek, esen idiek, e, azken fin herri, herri osoat atzetik bultzatzen eta ikusten dezula, mez idula segitze, aurre segitze, baina eraman zaitzake infernure baino bero. Akide laguntza izeten da, ba, aize fresko arnasaldi handi bet. Hoi gabe, ba, ezin, eh, ezin ditzeko eh, hortik atia. Azkenien ikusten duzu, eh, jasotzen duzu nekartasune, espetxe guztitatik, batzu gose ere, ba, mestiatzu gezer, eskutitze, kanimo, da, eta gero bertan zurekin dago nekidea, aukideak, ba, ja, eramatein zaituzte, ba, nola ala aurrera. Ez, e, zaituzte bakarrik guzten, eskerrak horri baina bakarrik egon da, nik eh, azkeneko urteak iruña bakarri botan itxun, eta horregatik esaten dut, e, eh, barnes eh, ba, hori dena bizitzen duzu, ba, ba, naiz eta impotentzi ise eta naiz eta haulde de bizi, ba, hori dena da, ba, kidien arnaz bat bezala, ba, kidiek ematen biena, ba, kanpoti berdin. Kanpoti jasotzen dezun dena, ba, da, gauze birresko gauz begina ikusten dezula eta ba, lehen esan detena, kiden gatik ezpalitz, e, kalean e, daramaten borrokan gatik ezpalitz, eta seniden gatik ezpalitz, eta launen gatik, ba, eta borroka da beste gauz bet. Beti danik ezagutu dugu, herri hontan borrokari gabe ez tala ezer. Eta lehen esan deguna, protagonismo ez gustetzen baina, izan dut ere protagonismo pixkat, orduan ikusten za protagonismoa zarela, eta atzetik, jende pila da zure eskubideak aldarrikatzen eh, alde, jaten ez, ostia zer da hau. Eta horrek eramaten zaitu, ba, ega kanbio zela aurrera, nola ala aurrera. Oso garrantzitsu eh, da borroka. Aiatzen da dena, dena, dena aiatzen da. E, eh, kalen egiten dien ekimintikina ere, aiatzen zaizu, eta da pozgarri, eta da hunkigarri da dena. Eta bierra esko ikusten dezun gauz bete esaten dezula, hau ni eskerrez palitz, ez dakit, eta batez ere azkeneko urtetan. Zengati, kide singuratuta zeudean erreixo da beti daukazu babes hori, baina makarri zaudenean bakarri daukazu bisitetan daukazun e, e tarte horiek eta gero kaletik ikusten dezuna, kaletik e, somatzen dezuna ikusten dezune borrokoi. Eta zu, zuregatik aidela, orduan horregatik ez palitze e, kaleko mobilizazioa bierrezkoa da alde guzita bierrezkoa da, eta zoritxarrez e, gure herrien e, borrokari gabeztu ezer eta denok emamerko dugu zerbait, ba batzuk dena eman ez dezaten. Eta hau da momentu be, denok, denok pixkat emateko. Eta batzuk e, eh, etxeti, beste batzuk lan tokitik, beste batzuk e, eh, bakuitze galden etokitik, baina nik uste du, dierresko edala borroka, eta ateatzen badegu jongurutz eta gaixo larri dauden preso guztiak izango da gure borrokan Zergati, etxaien eskutik ezin dugu zer espero. Orduan guk ez badugu zer egiten, jai daukagu. Espetxea iluntasuna da. Argi printzarik sartzen ez zulo beltza. Eta gaixotasun larri eta senda ezinen bat duen presoa iluntasun horretan bizi da egunero. Beste zailtasun bada, krudelkeria bidegabe bat, espetxea bezalako leku beltz batean bizirauteko. Argira ekartzeko aleginak, konpromisoak, indarrak behar ditugu iluntasun hori atzean utzi eta argi printzek etxerako bidean laguntzeko.